Hello YouTube, welcome back to the channel, here it comes another terrific victory, this time with this insane LMG, but before we get into that, do me a favor by hitting the like button and subscribe to the channel, really need your support right now. As I said, today we're gonna see this broken LMG which has an incredible time to kill, maybe the fastest. That's why for me this is just the best LMG that we have for the moment in Warzone. I'm talking about the Stoner and you just watch the entire video and try the loadout. I'm sure you're gonna thank me later. This is how I build the stoner starting with the agency suppressor for better vertical recoil control, bullet velocity and effective damage range. On the barrel, the advanced 20.7 gives the weapon the max effective damage range possible. Then we need the field agent under barrel for better recoil control, then speed grip for better ADS, and as always the Susat multi-zoom makes the gun with almost zero visual recoil this is how the stoner looks like. That's all from today. Remember to subscribe to the channel, it's very important for me. Follow me on Instagram, you can find the link in the description. Catch you guys the next time. Ma hai visto gente? No, no. Tu? No. Una delle poche volte che è tranquillo. Uno down. Due down. Pazzo. Bastardi. <laughs> no, no, te la... te la date, eh? No? Sì, sì, sì, me la date. No, fat, fat, ma c'è qualcuno qua, eh. Fat, fat, fat. Davanti. Bravissimo. No, allora, povero Dio. Minchia era il carrello. <laughs> non ha preso i tuoi soldi, tra l'altro. E li ha lasciati lì, forse. Apposta. Mi farei anche un giro di piastre, quasi quasi. Sì, ti lascio i soldi qua. Bullfrog e Amax o... Bullfrog e Car? Car, dai. Andiamo. Se vuoi lancia, dimmi da quando. Lancia l'UAV. Vai tipo di qua, secondo me. Uh, se no c'è anche gente sopra qua che sta fightando di bestia. Sì, dai. Guarda, portami qua, te scendi con la macchina. Io scendo, eh, sopra. eh, te vai, pure. Scendi, sì, vabbè, sì, sì, te vai, te vai. No, ma laggato, cazzo. A terra. Confermato. Andiamo a prendere Ghost? Sì, dai. Non c'è ROV? Passate. Lancio? Eh. No, non lo so. Lancio e compro un altro. Questo ci sarebbe. Ah, questo qua è in volo. Ah, eh, sta sotto qua. Dai, facciamolo. O stavo volando. Sto volando, no. Eh. reload out, reload out, fatto. Reload out. Sta in questa casa qua. Sì. Attenzione, UAV in rientro forzato per fare rifornimento. Occhio, eh. Mi serve una ricognizione. Qui Jaguar 3 Pattugliamento UAV iniziato. È lì. Grande. Fatto, fatto. Craccato. Veicolo distrutto. Pusciamolo con la macchina, vai. Salito vai, vai. sopra. Dai. Vai. Sali di qua. Sarà in casa, eh. Vuoi scendere? Forse è lì. Io vedo. Sì, è lì, è lì. È qua Vuoi scendere? Si sta sopra. Elicottero, eh? Sì, l'ho visto. Occhio con uno sceso, eh. Malaggato. Cazzo è? Bandiera? Ah, sono loro, sono dei pompieri. Sono lì, eh? Sì, sì. Eh, l'elicottero è quasi finito. Cazzo, però mi lagga a me. Se vuoi lancio il bombardamento così distruggo l'elicottero. T'han preso. Dov'è che è? Gli sparano anche da sotto. È sulla torre, sulla torre. Fatto, l'ho fatto quello della torre. L'ho lanciato, eh, si è lanciato giù. No, l'ho fatto, l'ho fatto. Ah, ok. Manca uno? È andato la kill, eh? L'altro è di qua. Dove? Eh, mi è sembrato di vederlo qua. No, forse mi sono sbagliato. Sì, sì. Fatto? Bravo. Bravo. Ste merda. roba che non ho più colpi da R. Ok. cazzo mi ha fatto buttare via il bombardamento? Come ha fatto a non ucciderlo? Non lo so io. Scandaloso. Minchia, dove eravamo noi? Eh. Non c'è nessuno? Credo da qua? Iniziamo ad andare in safe? Sì. Sono lì. Ah, eccolo. Senza piastre. Fatto. Bravo. Ah, era da C'è un altro? Era da solo. Eh. Ti muoio. Vado a luttarlo. Ah, un eh. altro. Fatto Bravissimo. Ma che cazzo. <laughs> Dov'è che era? Eh, lì. Battito. Nulla. Sembra safe. Lì. Due. Dove? Arancione. Erano in due. Eh, minchia, non ho fatto il tempo a, fa a fare nemmeno uno. Andiamo in safe, prima noi? Sì, dai. Ma ho paura che abbiamo gente qua che ci vede, che ci sono ancora altri nove team. Vogliamo... Eh, non lo so, non lo so Fat. Scusami? Non so cosa fare. Io sono sopra il tetto, eh. Sì, sì. E... Eh. Sì, infatti, infatti, mi sparano dalle montagne, mi sparano dalle montagne. Eh. Devo lanciarmi giù. Fatto uno. Bravo. Io tengo questi qua dalla casa. A terra. Bravo. Dobbiamo fare questi qua di sotto, eh, fatto. Sì, sì, sì, sì. Sono buttati. Sono buttati proprio sotto, eh. Sono buttati sotto, eh. Mi sa che abbiamo la miglior posizione. Guardali dove sono. Abbiamo la posizione migliore, eh? Dobbiamo fare attenzione a... a questa direzione qua. Guardali. Occhio anche da dietro, eh. Sì, sì, sì. Lì gente. Lì fatto, uno fatto. Passato uno lì. Provo. Porca. No, no, dalla casa, dalla casa, dalla casa, dalla casa, eh. Dalla casa, eh. Dalla casa di fronte a me, dove c'è il camion. Visto, visto. Siamo sopra. Eh, mi ha fatto. Mi ha fatto. Eh, figa. Dove... Potoplay. Morto. Potoplay, potoplay. Já viste mais do Dauti? Não. Só faz página a vida da Dauti. Levare piastra. E ne hai piastra, Cione? Ma non ti pega e a super. Oh. Allora, hit. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Scampomamo, scampomamo. Paccione. Ti sappiamo, mamma, schermata, prima la pizza brava. Bravo Zona, bravo. Serve un buon impegno suonato il post match. Dirigiamoci verso la zona sicura. Я куканялась. nie wiem. Uai, aí já tinha? Foi, foi, foi. Ó. Kemi ficou? E é aí eu prita, prita. Weźmy sobie na snajpę, gdzie... O! A tu jest, no tu jest. Fica, fica. mercover mercover Poděká vradom. Jakuš? Ano. Mír, Messi, <laughs> mír, mír. Bravo.